Rriten shitjet e makinave elektrike në BE. Automjetet elektrike përbënin dymbëdhjetë një të shitjeve të makinave të reja në Bashkimin Evropian në vitin dy mijë e njëzet e dy duke vënë kështu një rekord të ri. Blloku njëzet e shtatë anëtarësh synon të ndalojë shitjen e makinave që përdorin naftë apo benzinë deri në vitin dy mijë e tridhjetë e pesë. Sektori i prodhimit të makinave ka pësuar një ngadalësim me nisjen e pandemisë për shkak të mungesave në zinxhirët e furnizimeve. Megjithatë shitjet e makinave elektrike u rritën me njëzet e tetë, krahasuar me vitin dy mijë e njëzet e një dhe kaluan mbi një pikë një milion njësi vitin e kaluar. Automjetet elektrike përbënin nëntë, një të totalit të makinave të shitura në vitin dy mijë e njëzet e një dhe një, nëntë në vitin dy mijë e nëntëmbëdhjetë. Tregu gjerman luajti një rol të rëndësishëm në këtë rezultat. Shitjet u përshpejtuan në fund të vitit në ekonominë më të madhe të Europës, përpara uljes së bonuseve për blerjen e këtyre automjeteve. Tregu italian ishte i vetmi që shënoi rënie të shitjeve të makinave të reja elektrike, me njëzet e gjashtë nëntë. Hibridet pa karikim gjithashtu vazhduan të rriten me tetë pikë gjashtë dhe tashmë përfaqësojnë njëzet e dy pikë gjashtë të shitjeve në BE, me pak më shumë se dy milionë njësi të shitura. Shitjet e hibridëve të rikarikueshëm, automjete të pajisura me motor benzine ose naftë dhe një motor të vogël elektrik që mund të rimbushet në prizë, u ngadalësuan për herë të parë me një rritje prej një, dy, në tetëqind e shtatëdhjetë e katër pikë një tetë dy njësi.